Il y a une musique de fin qui est pas mal en plus. C'est bon, cette séquence. la musique évolue après elle est un peu. Regardez-moi ces animations. J'ai vraiment vu un générique de fin aussi. Ah, ah ça pulse en fait. Ah la <laughs> J'ai J'avais pensé qu'on irait jusqu'à la fin du jeu. <laughs> Franchement, euh, à aucun moment je me suis dit on va pouvoir aller à la fin. Là. qui on doit le glitch Ouais, on va regarder qui est le monde du programme. Ah, Rose pour euh, se donner des émotions. Tonton, <laughs> il s'appelle le gars quand même, hein. Ah, il enlève son armure et ça devient euh, Olive et Tom. <laughs> Olive ou Tom, faut savoir. King. On va remercier Nafking King d'avoir fait des grosses prides de boss, comme ça il y a beaucoup de collisions avec la poudre euh, de l'attaque électrique. Ah, voilà, c'est HMD d'ailleurs, il reste plus <laughs> anonyme parce que Il sait qu'il a merdé sur le select. Fou. Change Corinne. Ah non. c'est le port, d'accord. C'est le port avec. Ah, les Twin Towers déjà à l'époque Ouais, c'est avant qu'elle se fasse descendre. Ouais, t'as l'empereur le building de Japon là. C'est logique tout d'un Oh, il retrouve le docteur Light. Et la princesse qui va. Enfin, je sais pas si en tant qu'android il peut, euh, il peut faire quelque chose, mais. On va voir. Bon. Ah bah voilà. je crois que ça, a planté, mais c'est pas grave parce que... Ah non, ils te remettent là, au cas où tu veuilles refaire les niveaux. Euh. <laughs> Refaire une, deuxième fois. Bon, ça a bien enregistré tout ça, ouais. Bon, on a réussi. C'est cool. On a vu la fin d'un jeu, c'est vrai que je la fin d'un jeu de NES. Ouais, et puis c'était pas facile. Bon, on peut pas dire qu'on l'a fait sans tricher, mais on n'a pas mis de Game génie dans la console. Pas de Game génie, on a utilisé que le jeu. On n'a rien fait de, de mal, sur l'inspecteur. On a juste appuyé sur Select. Beaucoup de fois. Vraiment, vraiment beaucoup de fois sur Select. Et se trouve que euh, ça a détruit les boss en un seul tir, quoi, quasiment. <laughs> Mais avant, je précise, avant le try où on a réussi, euh, il y a quand même eu 15 000 try où on faisait pas Select. Et Fireman, euh, Gutsman, voilà. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir appuyez sur Select. C'est toujours comme ça dans la vie. Faut savoir appuyer sur Select. C'était la citation du jour. Voilà. Sur ce. C'était Megaman 1 et on a fini le jeu. Donc là, ça va s'appeler euh, Beat the Game, euh, les séquences là, parce qu'on beat the game. Bon, c'est pareil, hein, vous avez peut-être vu ce genre de trucs dans les séquences, ne mangez surtout pas ça, hein, c'est de la merde, il y a de la gelée de porc, il y, il y a du sucre et tout. Voilà je me sacrifie, mais ne mangez surtout pas ça.